नमस्ते नमस्ते अभी मजा आएगा ना भिड़ो ओह यार यार ये कितनी औसम है hi hello what is your name Emily. Emily, okay. You know you don't need makeup. No. Really? Yeah, because yeah. you need plastic surgery. कैसा लगा मेरा मजाक Hello. Hi. Where are you from? Australia Aus- Australia. Okay, I heard that there are many snakes in Australia. sure I have one. You want that? ew काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू काय को छेड़ता है या you so pretty you are so pretty awesome so my dicks name is mind तो can you blow my mind इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास पता है हरामी हो मेरे सपनों के धनी को आई कमाल आ गया आ गया आ गया इंडिया में कहा से हो गुजरात गुजराती लड़कियां इतनी प्यारी इतनी मीठी होती है हाथ पे बटरफ्लाई है है फादर अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या ओके ओके पता नहीं क्यों सबका बाप बनना है पता नहीं क्यों भाई बॉयफ्रेंड बनना होता है प्यारी सी लड़कियों का बॉयफ्रेंड तो बन जाओ डैडी में बन जाता बात है sir daddy daddy oh sugar daddy sugar daddy क्या उसके लिए पैसा होना चाहिए पैसा पैसा का बात कर दिए पैसा पैसा तक मार पैसा का पैसा का भाई को डर रहे बोलो ना बैंक में बैंक बैंक में पैसा हम ऐसे रखते नहीं है लॉट्स ऑफ मनी चलो तो नंबर ड्रॉप करो हम अभी पेटीएम करते हैं अभी पे बताओ कितना चाहिए आपको बताओ आप मैं खुद से कमा तो लेती हूँ मुझे जरूरत क्या करता है आप, क्या जॉब करते हो अकाउंटेंट तगड़ा तगड़ा करोड़पति आदमी मम्मी बहू मिल गई कमाने वाली चालू साल ये ये ये ये करोड़ों में खेलती है और अभी तो रुको ओ पर दूसरों के पैसे को मैं मिलियंस देखती हूँ पर वो दूसरों के होते हैं या, तो या, क्या या, हो गया मैं चोर बन जाऊंगी क्या बोला तूने मैं चोर बन जाऊंगी घाट में मिला रहा है हमारी इज्जत को बहन कर बन जाऊंगा तुम मुझे सजा से बचा लेना बस अकाउंटेंट लॉयर नहीं है वो भारी मिस्टेक हो गया सर चलो चलो चलो है ना you know my bed is really strong let's make it weak I never forget कैसे कैसे लोग रहते हैं यार emotional damage Habibi, come to Dubai. give us money we will I will give you. I will give you. Tell me your number. ये बढ़िया था गुरु I already send 50 dirhams, man. तू बोलो. Fuck me. Fuck me. Yeah. Okay, I will. तुमको निगाहों में इस तरह भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. Can I call you mine? Yeah, of course, I'm yours. I lost my tongue. So can I check your mouth? Oh, I lost my dick. Can I check? समझ रहा मजा आया I have a question for you. Uh, do you believe that every man thinks with their dick? Okay, so in that case, uh, would you blow my mind? like you're dancing